गरीब का चूल्हा जलते रहे इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे अरे मेरी मां अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा मां छठ पूजा की तैयारी करो दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है